आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है अल्लाह के वो प्यारे नबी अल्लाह को ना भूले कभी हर पल हर दम ये कहा ला इलाहा इल्ला